Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të Madhëruar, vetëm prej Allahut ndihmë kërkojmë dhe vetëm prej Allahut kërkojmë falje dhe mëshirë. Paqja e Allahut dhe bekimet e Tij qofshin mbi Profetin tonë Muhamedin alejhi selam. Tauhidi Uluhije Kush e miraton Tauhidin Rububije dhe beson se Allahu është Zoti Krijuesi i vetëm që nuk ka ortak në krijim, patjetër ky besim do ta detyrojë të besojë se adhurimi i takon Allahut të Lartësuar. Do ta veçojë Allahun të vetëm në adhurimet e jashtme dhe të brendshme, dhe do të mohojë adhurimin e çdokujt tjetër përveç Allahut, sepse ai është i bindur se nuk lejohet të adhurohet vetëm Ai që është Zoti, Krijuesi, Furnizuesi, Sunduesi dhe Drejtuesi i çdo gjëje. Dhe përderisa këto janë atribute të Allahut të vetëm, është detyrë që Ai të jetë i adhuruari i vetëm. Teuhidi i Rububijes nuk e fut personin në Islam, ndryshe ai i cili pranon Teuhidin Uluhije, sepse ky pranim përmban dhe pranimin e Teuhidit Rububije dhe pranohet Islami i tij. Edhe pse idhujtarët në kohën e Profetit alejhi selam e pranuan teuhidin rububije, nuk u bëri dobi sepse ata mohuan, refuzuan adhurimin e Allahut të Lartësuar të Vetëm. Për këtë qëllim, zakonisht në Kuranin e Nderuar përmenden citate që trajtojnë teuhidin rububije, së bashku me citatet që thërrasin për në teuhidin uluhije. Teuhidi Uluhije është baza e fesë dhe themeli i legjislacionit islam. Ai është qëllimi për të cilin Allahu dërgoi të dërguarit, zbriti librat hyjnorë, për të është krijuar xheneti dhe zjarri. Teuhidi Uluhije përmban sinqeritetin e fesë, adhurimet të jenë vetëm për Allahun, gjithashtu përmban dashurinë e Allahut, Dashuri, madhërimi dhe adhurimi. Ta veçosh atë duke u nënshtruar vetëm atij, të mbështetesh vetëm tek ai, të pendohesh vetëm tek ai, t'i lutesh vetëm Allahut të Madhëruar, të shpresosh dhe t'i frikësohesh vetëm Allahut të Lartësuar. Gjithashtu teuhidi uluhije përmban në vetvete që të zotohemi vetëm për Allahun, të bëjmë kurban vetëm për hir të Tij, dhe kështu për të gjitha adhurimet e zemrës dhe të trupit, t'i pastrojmë e të jenë vetëm për Allahun, pa i shoqëruar askënd në ato adhurime.